第二课练习。Now let's look at the exercises in this lesson。好，欢迎来到我们的生词课后练习。我们来看第一题，看汉字，选出正确的图。第一题，这个字是水，水哪一个是水呢？ 你选对了吗？好，下一个字是山山，哪一个字是山呢？你选对了吗？下一个问题，下一个字是明明，有日有月明。 好，下一个问题。日日日，这个字是日。接下来，请选出正确的词汇。台北有很多有什么的地方？有意思。 有风景，还是有喜欢呢？台北有很多有意思的地方。好，下一个问题，我什么要去淡水看看？我还没，我一定，我可是，我一定要去淡水看看。 下一个问题，一零一在附近，在哪里？还是吗？一零一在，一零一在哪里？在哪里？下一个问题，什么什么？你要去哪里？你看，一定。 请问，请问你要去哪里？请选出正确的答案。那我们来看第一题的问题是什么？第一个问题，那里，那里。 你选对了吗？下一个问题，都都都。下一个问题，看看。好，这个是看。 好，下一个是老街，老街，哪一个是老街呢？老街，你答对了吗？接下来，请选出正确的拼音，正确的拼音。这个是什么呢？是同学。 同学，下一个是，答案是附近，附近。好，下一个问题。漂亮，漂亮，你选对了吗？ 下一个意思，意思。如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见喽，拜拜。